шынардың бүгінгі күні де шылаумен өтті жұбайлық өміріне он жылға жуықтаса да әлі отызға толмаған келіншектің көзінен жас құрғаған емес сүйіп қосылған жары ербол жігіт кезінде қандай еді шынарды бір көрмесе тұра алмайтын қыздың бар айтқанын істеп көзсіз көбелектей қасынан шықпаушы еді үйленген алғашқы жылдары да мінезін көрсетпеген бір екі балалы болғаннан кейін сырттағы жүрісі көбейіп шынарға көңіл бөлуді қойды бұл болса онсыз да оның шаруасы көп қой деп ербол келгенше үйдің де даланың да шаруасын жайғап қоятын әкесі мен шешесінің бетіне қарап отырған жалғыз ұлы болғандықтан ерболдың бетіне ешкім қарсы келмеуші еді семізсің ұсқынсызсың деп шынарды қуып жіберіп өзі қыз келіншектермен көңіл көтеретін әкесі жоқ шешесі ауру шынар аға жеңгесінен қысылып балаларын алып қайтып келеді ербол болса сырттағы жүрісін шынарды кемсітуін де қоймады барар жер басар тауы жоқ шынар тағдырдың дегеніне көніп балалары үшін бәріне төзіп келе жатыр бір жерге қытыра қалса да жолдастарының көзінше балағаттап реті келсе жұдырық жұмсап қалу ерболдың әдеті қанша өзіне қарап күтініп жүрсе де күйеуі шынардың сұлулығын менсінбейтін ол үшін әйел балаңды тауып үйіңді жинап кіріңді жуып тамағыңды дайындап отыратын тірі жан оның үстіне қартайып қалған әке шешесіне қарайтын қарауыл өзі болса мен еркекпін деп төске сабалап ішіп шегіп қыдырып үйреніп қалған ауылдағы братандары да бар қатынды бастан деп жаман үйрететін күйеуінен жылылық көрмеген шынар өзіне өзі қарауды қойды балаларының бабын жасап үй шаруасын дөңгелететін ол кешке төсегіне құлай сала ұйықтап кететін таңертең ерте тұрып кешке дейін бітпейтін үй тіршілігі жас келіншекті әбден қажытып ақ жіберді мұның басқан ізін аңдып әр ісінен тауып отыратын енесі де келініне бір жаны ашыған емес жалғыз сүйдім күйдім деп осы шөп желкені әкелгеннен бері жек көреді байқұс келінің мамалағаннан басқа жазығы жоқ шалының қайтқанына да жыл болды содан бері бұл кемпірдің аңдып отқаны келіні болды шынар телефонмен сөйлессе де бір жерге қонаққа барып келсе де кіммен болдың кіммен қойдың деп күйеуінен бетер тиісетін шынар енесінің жазықсыз жазғырғанына шыдамай ерболдан қолдау күтіп шағынатын мұны қолдап демейтін күйеуіме анашым саған не істеді неге өтірік жамандайсың деп жұдырықтың астына алатын ондай кезде раушаннан жуас жан болмайтын көзіне жас үйіріп жылап отырып іштей келіннің таяқ жеген түріне қарап айызы қанатын міне біздің кейіпкеріміздің күндері осылай өтіп жатты бар мұңын балаларын құшақтап қана ұмытатын осылар өссе осылар адам болса менің осы күнім көрген түстей өте шығар деп үміттенетін бұлардың ауылына қаладан бір отбасы көшіп келді үй иесі сағдат осы ауылда туып өскен ерболдың бала күнгі досы болатын ол қызмет бабымен осы ауылдың мектебіне директор болып келіп жатыр оның келгеніне бүкіл ауыл қуанды бірінен соң бірі ерулікке шақырып сағдаттың отбасын қонақ қылды ербол да бала күнгі досын қонақ етті дастарханнан мойны қылтиып арақ та орын алды ішімдікке жаны қас сағдат досым сенің шаңырағыңнан қара шай мен қара нан татсам да ризамын бірақ мына біреуді қоятын болсаң мені сыйламағаның деп түсінемін деді сасып қалған ербол бұл келіншегінің ісі екенін айтып өзін өзі ақтап ала қойды шынарды жекіріп шақырып ішімдікті алып кетуін бұйырды сағдаттың мына сөзіне шынар риза болды ол ерболдың достарының ішіне мынадай сөз айтатын ішімдік ішпейтін жан кездестірген емес қайта үйіне келген достары бір екі шын аяқтан кейін бұл екеуін ұрыстырып кететін ол сағдаттың келіншегі мирамен тез тіл табысып екеуі жақын құрбылардай араласып кетті күзде мира шынардың сандықта шаң басып жатқан дипломын алдырып мектепке жұмысқа тұруына көмектесті шынар мамандығы бойынша химия пәнінің мұғалімі болатын оқу бітіре сала тұрмысқа шыққасын жұмыс та диплом да жайына қалған қаладан келген мира шынардың жан жағына қарап өзіне көңіл бөлуіне үлкен септігін тигізді ол адам ең бірінші өзін өзі жақсы көру керек және өзін өзі сыйлап үйрену керек сонда ғана айналаңдағылар да сені жақсы көріп сыйлайтын болады дейтін екі жастан асқан ұлын балабақшаға беріп жұмысқа қосылған шынар алаңдайтын іс табылып өзіне көңіл бөле бастады өзіне тапсырылған жұмысты тиянақты орындап әріптестер арасында да абыройлы бола бастады бірақ қызғаныш деген қызыл ит емес пе шынардың әдемі боп жақсы атта жүргенін көре алмаған өсекшілер келіншекті әркіммен жүргізіп қызғаншақ күйеуінің намысын оятты әркімнің өсегіне сенген ақмақ ербол әйелінің жазасын ұрып соғып талай рет жұмысынан қалдырды қарауындағы қызметкер емес пе шынардың жайына мира арқылы да қанық сағдат ерболдың үйіне барып та сөйлесті оның әйелге қол көтергені дұрыс еместігін өзі көзімен көрмейінше еш нәрсеге сенбегенін жөн деп санайтынын жеткізді іштей шынарды қатты аяйтын шынар болса өмірінде өзін қорғап өзінің сөзін сөйлеген ер азаматтың қылығына іште риза болып көзіне жасалды. қанша қатал бастық болса да сағдат шынарға келгенде даусын жұмсартып мейлінше мейірімділік танытатын өйткені бірге араласқан осы уақыт ішінде шынардың үй ішінде жағдайды беске бөліп алған сағдат келіншекті сұмдық аяйтын жазықсыз таяқ жеп жүргені оның да жанына бататын бір күні сағдат өзінің 30 жасқа толған күнін атап өтті достарымен бірге әріптестерін де шақырды барын киіп жасанып ербол мен шынар да келді үйдің ішінің әсемдігі жаңа шетелдік жиһаздар көздің жауын алып шынар жан жағына қызыға қарады мираның жасаған дастарханы қолдан пісірген тәттілері ортаны жайнатып ақ бұлар сәл ерте барған екен әлі ешкім келмепті үй иелері бұлармен жалпылдай ямандасып төрге шығарды сағдат мираға көмектесіп дастарханға жеміс жидек әкеп қойды онысы ерболға ерсі көрінді құрдасын бүйірден түртіп мазақтай кетті сағдат жұмыста бастық болғанымен үйінде сондай жайлы отағасы екен жаным жаным деп мираға көмектесіп бар айтқанын істеп жүргені шынарға қатты ұнады әйелін сыйлайтыны көрініп ақ тұр ербол неге маған осылай қарамайды екен үй тірлігіне көмектеспесе де жылы сөздерімен жанымды толтырып қойса ғой жаным демесе де балағат сөздерін айтпай ақ қойса болады ғой деп өз жағдайы еске түсіп мұңайып қалды қонақтар жиналып бәрі дастарханға жайғасты келген қонақтар бірінен соң бірі ақ тілектерін ақтарып туған күн иесіне сый құрметтерін көрсетті кезек ербол мен шынарға да жетті ербол гүр гүр етіп тілегін жеткізді де келіншегім жалғастырады деп микрофонды шынарға бере салды шынар болса толқып өзіне қарап тұрған жұрттан қысылып сөздерін ұмытып ұмытып әрең айтты бастығына сіз деп сызылғаны ерболға ұнаған жоқ ол не мыңқылдап отырсың әкел бері деп микрофонды жұлып алды да келесі қонаққа берді оның үйреншікті дөрекілігіне жолдастары ду күлді шынар болса өзіне оқтай тиген сөздерден екі беті қып қызыл болып тұрып кетудің де ретін таппай отырып қалды ет жеп шай ішіліп болған соң достар биге көшті вальс қойылғанда сағдат шынарды биге шақырды шынар соңғы рет қашан вальс билегенін ұмытып қалған қыпшадай нәзік белін қарулы еркек қолдары қапсыра құшақтағанда денесі дірете қалды сағдат өзіне ғана тән әдемі жымиысымен әйелдің бойындағы ыңғайсыздықты жойғандай болды қысылма деді ол шынардың құлағына сыбырлап сен сұлусың шынар ал сұлулықтан қысылудың еш қажеті жоқ қойыңыз о не дегеніңіз деді шынар одан бетер ұялып маған сіз демеші шынар кеш бойы сағдаттың көзқарасынан өзіне деген өзгеше ықыласты байқағандай болды өзі де оның тұңғиық жанарына арбалып қала берді сол кештен кейін шынар бастығын көрсе өзінен өзі қысылатын болды оңаша қалса екеуінің вальс билегенін сағдаттың сұлусың деген бір ауыз сөзін есіне алып ойланып қалады өмірінде тұңғыш рет ер азамат атаулыдан келбетіне мақтау сөз естіп тұрғаны ербол да ешқашан сұлусың деп айтқан емес қайта бала туғаннан кейін мүсінің бұзылып кеткен қызықсызсың деп ашық айтатын ол сағдаттың сұлусың деп жайдан жай айтпағанын іші сезеді айнаға қарады аясы үлкен көз жанары отты болғанымен жан жағын әжімдер басып әйелді жасынан үлкейтіп көрсетіп тұрғандай бірақ ербол айтқандай бұзылған мүсін жоқ керісінше белі майысып баяғы қыз күнін еске салғандай мұның айнаға жиі қарағыштап кеткенін байқаған раушан айнамен алысып қапсың ғой пақыр алысатын ойнас тауып алдың ба деп өзінің ойланбай сөйлейтін әдетімен дөрек сөздерін жаудырып тастады әшейінде өзін ақтап қорғана сөйлейтін шынар бұл жолы үндемеді ол өзінің айнадағы енесінен өзінің ешкімнен кем емес керісінше нәзік те сұлу екенін байқап өзімен өзі мәз боп тұрған еді өзін өзі жақсы көре бастаған шынар бойын түзеп ақшасын киім мен әшекейге жарата бастады жұмысқа барар жолда қайтар жолда өтіп бара жатқан адамдардың өзінен көз алмай қарап қалатынын әріптестерінің де көзқарасы бұрынғыдан өзгергенін байқап іштей масаттанып жүрді сағдаттың да амандаса қалса қасынан кетпей әр нәрсені әңгіме етіп тұрып алатыны қуантады өзіне де сағдатпен әңгімелескен оның әдемі күлкісіне қарап тұра берген ұнайтын кеудесін шарпыған бұл сезімді түсіне алмаса да өзін өзгертуге күш берген табиғаттың тылсымы деп ұғатын сағдат көрсе деп бар жақсысын киіп бар сұлулығын паш ететін сағдатқа ұнаймын деп көптің көзінің құртына айналды бірде ол үйінде жалғыз қалуына тура келді раушан үлкен қызын ертіп туыстарына қыдырып кеткен ербол қалаға шаруалармен кетіп шаруасы бітпей қалып қойғанын хабарлады жұмыстан келіп баласына тамағын беріп сиырын сауып сүтін тартып енді жатуға ыңғайланып жатқан еді екі кештің ортасында үйіне жандос келіп тұр жандос шынардың әріптесі мектепте дене шынықтыру пәнінің мұғалімі шынардан екі жас кішілігі бар үйлі баранды жігіт жандос жай жүрсің бе аралас құраласы жоқ бұл жігіттің беймезгіл уақытта үйіне баса көктеп кіріп келгеніне бір жағы таң қалып бір жағы қорқып та тұр жай болмай тұр ғой жаным ау сен маған ұнайсың сені сүйіп қалдым соны айтуға келдім жандос осыларды айтып шынардың еріне жапса кетті шынардың қарсыласқанына қараған жоқ өлердегі сөзін айтып халаттарының түймесін ағыта бастады шынардың ұлы шырқырап жылап жатыр шынар болса жандостың қап қатты қолдарынан босай алмай әлек жібер деп айғайласа да босатар емес жібермеймін мойында саған мен еркек керек күйеуің бәрібір бағаламайды жандос сені інімдей көріп сыйлаушы едім мұның не мені жібере сал ешкімге айтпаймын жандос мысқылдап күлді кімге айтайын деп едің ана алқаш күйеуіңе ме ол саған сенет деп ойлайсың ба ол қайта өзіңнен көріп өзің таяқ жеп қаларсың күлкісінің арты дарақы әдепсіз күлкіге айналды амалы таусылған келіншек қол жетер жерде тұрған темір құманды алып жігіттің басынан салып қалды көзінің оты жарқ ете қалған жандос еңгезердей денесімен жерге жалп ете құлады жандостың ес түссіз қалғанын көріп шынар қорқайын деді кімге хабарласарын білмеді күйеуіне айтайын десе түнделетіп қаладан жетіп келмесі анық көршісіне жүгіруге тағы қорықты сенімді адам ғой мені қиын жағдайда қалдырмас деп сағдатқа қоңырау шалды сағдат келем дегенше жандос та есін жиды басындағы қанды ұстап маған не істегенсің оңбаған деді үндеме қайта рахмет айт полиция шақырмағаныма шынар дәке келіп басын таңып берді мұнда не болып жатыр осы кезде сағдат та кіріп келді түсіндіре аласыңдар ма не болды бастығынан ыңғайсызданып қалған жандос басеке менің кінәм жоқ өзі шақырды қате болып құлап қалғаным деп басын ұстай берді оған сенбеңіз мен шақырған жоқпын қалай басының жарылғанын да жасырып тұр деп шынар да ақтала бастады жарайды сенімен ертең сөйлесемін деді сағдат жандосқа ал қазір үйіңе қайт енді бұл үйдің табалдырығын аттамайсың деп сенем манағы өркөкіректігінен ештеңе қалмаған жандос басы салбырап үйден шығып кетті келдің ғой құр кетпе деп шынар шай қойды шай ішіп отырып екеуі өткен кеткенді әңгімеледі сағдат балалық шағы туралы айтты оның әңгімелерін шынар ұйып ынтыға тыңдады бұрын бұл да ешкіммен ашылып сөйлеспеген ішіндегі шерін тарқатып біраз жеңілдеп қалды Ер ерболды жанындай жақсы көретінін ол өзгерсе бұдан да күшті өмір күтіп тұрғанына үміттенетінін де жасырмады екеуі әңгіменің қызығымен біраз уақыт өтіп кеткенін байқамай қалды қой қайтайын кеш боп кетіпті ғой деп күлді сағдат шынар неге екенін қоштасқысы келмеді бірақ ұяттан аттай алмады келгеніңе рахмет деп алғысын білдірді мира сағдатты асыға күтіп отыр екен аманшылық па не болды екен деп сағдаттың алдынан шықты күйеуі кетерінде шынардың бір жағдайға шырап, телефон соққанын айтып кеткен болатын еш алаңдама жаным шештік қой деп келіншегінің бетінен сүйді неге кешіктің сағдат жауап беруге тосылып қалды сәл үнсіздіктен кейін болған жағдайдың бәрін айтып шынар екеуін шай ішкендерін де жасырмады шынарға қатты жаны ашитын мира өз құлағына өзі сенбей өмірде жандос сияқты ардан безген адамдардың бар екеніне өкінді қайта сен дер кезінде барыпсың кім білсін есін жиғасын да ойындағы бәлесін істеп шынарға зиян тигізуі мүмкін ғой сен қандай ақылдысың деп келіншегіне риза болған сағдат төсегіне келіп жатты жарықты өшіріп көрпесіне көмілген мира сәлден кейін бірақ екеуінің кешке дейін шай ішкендерің маған ұнамай тұр деп өкпесін білдірді ертесіне бүкіл ауыл шу ете қалды ерболдың әйелі бастығымен жүреді екен шынар мен сағдат екеуін пәленше көріпті оңбаған арсыздар раушан мен ерболдың жоқтығын пайдаланып екеуі кездесіп жүр екен деген сынды қауесет тез тарап кетті бұл әңгіме тек мираға ғана жеткен жоқ жұрттар оның сыртынан аянышпен қарап өсекті гулете түсті қаладан шықпай жатып сыраға сылқия тойып алған ерболға жанашырлар да табыла кетті ей досым сен мында аузыңдашып жүргенде ана бастықсымақ досың әйеліңді иемденіп алыпты ғой деген ауылдасын аузынан бір қойды өз қатыныңа ие бол менің қатыным өлсе де олай жасамайды таяқ жеген анау қайтатын ойы жоқ әй қойныңдағы қатыныңа сенбе деген сағдаттың осы түнде ғана өз көрігімен сенің үйіңнің қасында тұрғанын жарты ауыл көріп болды ашуланған ербол көліктен түсе сала шынардың сазайын беруге асықты алдынан жүгіріп шыққан келіншегін бастан көзінен қол тиген жерінің бәрінен ұрып шықты жазықсыз таяқ жеген шынар қашса да құтылмасын сезіп айғайлап көмек шақырды көрші келіншек ауласынан басын шығарып қарап тұрды барып айыруға жүрегі дауаламады бір кезде ербол шынарды жатқызып алып тепкілеп тастады мен аз болған екем ғой саған бәсе неғып сауаты жетіп жұмыс істей қалды деп едім мәссаған мә ендеше әбден есі танғанша тепкілеп өзі сағдаттың сазайын тарттырмақшы болып кетіп қалды көздері ісіп бет-аузы қан болған шынар егіле жылады өзінің дәрменсіздігіне налды өзіне араша түсер бір жан табылмағанына өкінді жан жарының бұған сенбей жұрттың өсегіне сенгеніне жылады сүйретіліп үйге кіріп ұйықтап жатқан ұлының бетінен сүйіп қасына жата кетті абырой болғанда сағдат үйінде болмай шықты ашудан көзі көрмей шыққан ербол сағдаттың ауласына кіргенде әжептәуір сабырға кеп қалған еді жайраңдап қарсы алған мираны көргенде тіптен неге келгенін ұмытып кеткендей болды сағдатты жайша іздегенін айтып мираның отыр тамақ іш дегеніне қарамай келген ізімен кері қайтты денесін зіл басып басы ауырып тұрған шынар айнаға қарап өз түрінен өзі шошып кетті кінәлі болса көнер еді бірақ жазықсыздан жазықсыз деген таяғына қалай шыдауға болады енесінің келуін күтіп қызы мен ұлын алып қалай да бұл жерден кету керектігін түсінді оған дейін жынды күйеуі өлтіріп тастамаса арада бір күн өтіп қызы мен енесі де ауылға келді шынар алдын ала дайындап қойған чемоданын алып қасына қызы мен ұлын ертіп таңғы автобуспен қалаға жол тартты ешкімге ештеңе айтпады қоштасуды да жөн санамады өз өмірім өзім білем деген оймен болашаққа деген жалғыз үміті өшпеді бірақ тағдыр қашанғы жылатсын шынар пәтер іздеп қалтасында бар ақшасын соған төледі де балаларын балабақшаға орналастырды өзі мектептерге өтініш беріп бір айдың ішінде мамандығы бойынша жұмысқа да тұрып үлгерді бұның кеткеніне ербол мен раушан қуанбаса қайғырған жоқ раушан баласына басқа әйел табылады деп қуанса ербол сатқын әйелін енді керек етпеді күндер өте екеуі де бастапқы ойларынан айни бастады үйдің іші көңілсіз қаңырап бос қалғандай шынардың жылы жүзі майысып отырып шай құятын қолдары көз алдына келіп келіншегін сағына бастады іздеп баруға намысы жіберер емес ішін өртеген өкінішті арақпен басып мойны қылтиған бөтелкемен дос болып алды сылқия тойып алып көшеде ұйықтап қалатын кездері де болып жүрді баласының жағдайы ана көңілінде алаңдатпай қоймады тезірек қалыңдық тауып берсем бұрынғы өмірін ұмытар деп қыз іздестіре бастады ерболдың жайын білетіндіктен ешқандай қыз келсе қоймады сағдат өзім мен шынар жайында тараған қауесетті естіп ерболдың үй жағына аяғы тартпай қойған ерболдың да бұған көзқарасы өзгергендей бұрын іш тартып жетіп келе берушеді. сағдат қандай шаруа бастаса да еш қайсысы ерболсыз біткен емес ербол қанша жерден арақ шып, төбелессе де сағдат досына ол қасиеттерін көрседе қоймайтын бірақ осы келеңсіз жағдайдан кейін ол досын көрмеуге бел байлаған секілді одан да келіп бұған жұдырық жегізгені жақсы еді өзі барып бірінші қадам жасауға жүрегі дауаламайды олай етсем шынымен де кінәлі қатысы бар екен деп ойлап қалар деп шамалайды әрі кеш батса күрсініп теріс қарап ұйықтайтын келіншегінің жанына жара салам ба деп те қорқады шынардың әйелдік нәзіктігімен бұған ұнағаны рас алайда досының әйеліне әрі әйелінің жан құрбысына қалай жақындайды бірге отырып шай ішкені болмаса сол түні ештеңе бүлдірмегені анық қой тіпті сол жағдай болмаса да бұл шынарға сезімін білдірмес еді өйткені өзінің мирасын жанындай жақсы көретін оған айуандық жасауға мұның ешқандай дәті бармас еді енді міне бала кезден жандай дос болған ерболмен де арасын қара мысық кесіп өткендей бұл қанша жерден бастық болып ел алдында абыройы асқақ жүрсе де ербол досының сонау бала күнде жасаған жақсылығы үшін өзін өмір бойы қарыздар сезінуші еді Әлесінде, бұлар жасы 10 11 бірлердегі ойын баласы еді жаз уақытында ауыл шетіндегі көлге шомылу бүкіл ауыл балаларының сүйікті ісі болатын әдеттегідей шілденің шіліңгірінде бұл да балалармен суға түсуге барады өзіне ұнайтын анар деген қыз болатын бұдан бір класс жоғары оқушы еді сол қыз майысып өзіне тұңғиық гүл әперуін сұрайды аңқылдақ бала көңіл бала махаббатына сол гүлді әперу үшін судың тереңіне жүзуден қорықпайды ол судың арғы бетіндегі қатар өскен ұшақ тұңғиықты алуды көздеп еш тайынбастан жүзе жөнелді судың ортасына келгенде ағысқа әлі келмей жүзе алмай қалады сонда да өзіне қарап тұрған қыздарға сыр білдірмей әлі келгенше арғы бетке жетуге тырысып бағады бұны шулаған балалардың арасынан ербол ғана байқайды жүзуге әлі келмей судың тереңіне кетіп бара жатқан досына ербол ең бірінші болып жетеді кішкентайынан жүзіп шыңдалған ербол үлкен батылдық көрсетіп сағдатты судан алып шығады досының өмірін құтқарған ерболға сағдат сол үшін де өзін қарыздар сезінеді енді сол қарызын өтейтін кезі келген сияқты өмірінде татып көрмеген ол қолына екі сыра алып досының үйіне келді жаратпай қалса да сыр білдірмеген ербол қарсылық танытпады екеуі сұралатып отырып өткен күндерді есіне алды сағдат болған жағдайға өкінетінін айтып өзінің кінәсіз екенін болған жағдайдың бәрін түсіндірді басы салбырап қалған ербол бұл жерде кінәлі адам болса ол мен әйелімнің қадірін білмедім әркімнің сөзіне еріп талай жанын жараладым ұрдым жылаттым алдадым ол соның бәріне көз жұмып келді ал мен болсам оның жазықсыз екеніне көзім жетпей жатып жазаладым өзімнен бездіріп жібердім енді ол маған қайтып келмейді деді түңіліп келеді деді сағдат досын шұбатқысы келіп ол үшін сен мына бөтелкемен қоштасуың керек бар гәп осында болса міне ендеше баладай қуанып кеткен ербол ішіп отырған сырасын лақтырып жіберді екі дос баяғыша қарқылдасып бір күліп алды арада екі ай өткеннен кейін ербол мен шынар қайта табысты бұл аралықта ербол ішімдікпен бір жола қоштасып үйінің іші сыртын жөндеп бір шама өзгеріп қалған еді екеуінің татуласуына сағдат пен мираның да біраз еңбегі бар ерболдың мақтауын асырып екеуіне тосын кездесу ұйымдастырып жүрген мира ол екеуінің қосылуына көмек көрсетті ерболдың жақсы жаққа қарай өзгергенін өзін шынымен жақсы көретінін білген шынар қайта қосылуға қарсы болмады қуанған ербол келіншегін үйіне келген соң достарын жинап қуанышын атап өтті бұл жолы дастарханға тұңғыш рет ішімдік қойылмады ербол өзі достарына шынарды қаншалықты сүйетінін айтып ағынан жарылды шынар қып-қызыл болып ұялса да өзінің де ерболды шын жақсы көретінін оны сағынғанын жасырып қала алмады ол іштей өзін және кеуін өзгерткен сағдатқа үлкен алғыс білдірді себебі сағдатты ұнатып өз өзіне қарап өзін бағалауды үйренген еді ал ербол сағдаттың көмегімен арағын қойып жаңа жұмысқа тұрып сабырлы мінез қалыптастырған әкелеріне еркелеген балаларын көріп шынар нағыз бақыттың отбасында екенін түсінді ерболдың бұрынғы адуын кейпінен қайда өзгерген мейірімді сүйкімді келбетінен өзінің бақытты болашағын көргендей болды әңгіменің соңы